Ұстаз жогорку оқу жайларды студенттер оқуға келбей баа албай қалса мұғалімдерге ақша беріп баа қойдырып алышат Бұл кадимкидей эле көрініш болып бара жатқандай. Алған мұғалімдерге берген студенттерге күнөө болбой күнә болады. Ақылды жакшы бирок дене түзілішінде кемчиликтер болса мүмкүнчүлүгү шектелген деп қойшады қой. ошондо инсандар деле үй бүлө курса болот да туурабы сөзсүз болот да эмнеге болбойт азыр PUBG деген ойын шығып көп адамдар ибадаттан қалып ойнап атышат ушул тууралуу кенен айтып маселе кылып берсеңиз рахмат туугандар эми бул бекерпоздун оюну да эми эч кандай пайда жок эгерде намаз каза боло турган болсо бул оюндар арамга айланат болбосо кайсы оюн адамды алладан бекапар кыла турган болсо абу ханифа рахималла айтат макру дейт эгерде намаз фарздар каза боло турган деңгээлге жеткире турган болсо ал арамга айланып калат 10 жылдан бері чогуу жашабай талак бербеген эркекке эмне дейсиз менин биринчи күйөөм мени менен жашабасаң башкага да тийбейсиң деп жүрөт ал менен жараш, жарашыш жашаш мүмкүн эмес көп себептери бар ата энеңиз бар альхамдулилля аалымдар бар муфтият бар кайрылып эгер чогуу жашагыла ал баардык нафаканы төлөсүн болбосо фидия берип ажырашуусу талагын сурагыла ресторанда той кылган болбойт ысырап деп башка устаздардан уккан элем мен көптөн бери ресторанда официант болуп иштейм тапкан акчам адалбы албетте кызматыңыз сервис ошого алып атасыз а сизге адал а ысырапкерчилик ким кылып атса күнөөсү ошого жазылат а кызмат кылганга эмес да устаз менде бир суроо бар адам алейхисаламдын бою отуз метрден жогору деп айттыңыз эле кайсы куран китептин канчанчы хадисте кайсы тирмизде дейби келет сураганымдын себеби байкем сурады эле көрсөттү бұл сахи бұхариде дағы бар сахи муслимде дағы бар абу хурайра разиаллаху анхудан ситтуна зираан деп алтымыш зира отыз метрге жақын 30 метр емес тағы жеті метрді қосып қояйықшы шошытып қойыңыз дағы отыз дейсің отыз метр екен сахи бұхариде дағы бар муслимде дағы бар рамазан айы бүткөндөн кийин алты күн ороза кармасак бир жылдык орозого тете дешет орозолорубуз менен кошо алты күндүк орозону кармасак бирдей кутулабызбы же бөлөк бөлөк тутуш керекпи рамазан айдан кийинки ай шаввал айы биринчи шаввал ал айт намаз ороза айт ал кармаса болбойт андан кийинкисинде ким алты күн кармаса хадистерде келет шаввалда алты күн кармаса ошол жыл бою ороза кармаган сообу берилет дейт бирок эгерде рамазандын казасы болсо же мурунку рамазандардан қазасы болса ал экөөнү бирге кармасаңыз болбойт өтпөйт эгерде нафил нафилге бири біріне кірісіп кетеді бірінші күні же төртүнчү күнү оңолуп калды мисалы бүгүн төртүнчү күн э шаввал айдын үчүнчүсүн кармап атасыз экөөнү тең ниет кылып койсоңуз болот төртүнчү күндүкүн дагы шаввалдыкын дагы экөө тең соғып аласыз да бір орозо менен тең соғын аласыз бирок бұл нафил сүннеттер ол жолы өзінше фарыздықы өзінше ал екеуі бір біріне аралаша албайды азыр мен жыйырма тогуздамын жыйырма жети жашымдан альхамдулилля намаз окуп баштадым балагатка он эки жашымда жеткен болсом он беш жылдык каза намаздарым барбы бар туура санадымбы туура санадыңыз ар бир намазды он беш жолудан окусам казаларды туура окуган боломунбу кандай деген ар бир намаз он беш күніне ору өзіңізді қараңыз да бірақ альхамдулилля күн сайын ақырынан болсын оқып тұра беріңіз иншалла бұйырса көз қорқақ қол батыр эле бүтүп аласыз мурабаха дегенде рассрочкаға ислам принциптері менен техника телефон жана башка нерселерди алып беришет экен банк аркылуу бөлүп төлөө менен алар аркылуу буюм алуу адалбы же арамбы адал бей бай мутлак бай мурабаха деп коет мындайда мен мынау досармолды платошканы сатам 500 сомға қаншадан қаншаға алды маңа қаншаға түшті міндетті емеспін сізге айтқангачы мүмкін 200-ге түшкөндүр маңа 300-ге түшкөндүр бирок мен сізге милдеттүү эмесмин да айтқангачы мынакей 500 сомға сатам алсаңыз алыңыз албасаңыз қойыңыз а түшіріп бер тияқ соодалашсак боло берет бирок канчага алдың деп сизди сұрағанға да ақыңыз жоқ мен айтқанға дагы милдеттүү эмесмин түшүнүктүү э бұл бай мұтлақ жалпы эле соода ушундай бирок бай мурабаха дегени бар мурабахасы мындай мен усмандан буну алдым болбосо азыр мындай кылалы ошол ушул учурда мындай кылалы платочканы бул абдуллада акча жок да дачы ада акча жок бирок менде акча бар платочка усманда бул ушул айтып атат да мен ұшыны алайын сіз маған рассрочкаға алып берің мен сізге рассрочканы төлеймін дейді ада ақша жоқ түсіндіңіздер ғой ақша менде бар мен бұдан болса барып тұрып мақұл қанша мың штук деді мың штукты мен бұға алдым екі жүз сомдан алдым мың штукты екі жүз елу сомдан сатып атамын қаншаға алғаным үстіне қанша қошқаным бұл біліш керек та маған қанша алғаным бұл біліш керек биринчи соодада ал билген кажети жок эмес беле а жок бул кичине башкачараак соода да ушуну мурабаха деп коет канчага алдым эки жүз сомго алдым үстүнө канчага коштум эки жүз элүү коштум сизге саттым бир жылга сиз ар бир ай сайын мага төлөп бере бересиз эки жүз элүү сомдон төлөп берет да бул түшүндүңүзбү ушуну мурабаха дейт адал бул банк менен деле кылсаңыз болот жеке адам менен деле ушуну кылсаңыз болот түшүндүңүзбү бул ислам принципке туура келет ушунун ордуна телефон машина дейсіз бе үй дейсизби любой нерсесин қоя бериң кеттик ражап айында қанша күн жана қайсыл күндөрү ораза тутса абзелирээк жана мен жуманын биринчи төртүнчү күндөрү ораза тутуп турганга аракет кылам ниетимди абалкы карыз орозолорумду бир күнүнө деп айтсам туура болобу о машалла азыр эле суроо келди эле рамазан ражап айында өзгөчө эмес биринчи төртүнчү күн кармай бериңиз мына бүгүн он беш бирлердин эсеби боюнча он алтынчы ражап бүгүн он үч он төрт он бешти да кармап койгондо жакшы болмок эми сизге биринчи төртүнчү күнү эң жакшы ошону эле кармай бериңиз анан кийин эгерде казаңыз болсо нафилди чекеге коюп туруңуз казаңызды окуп кармаңыз биринчи кыямат күнү ол биринчи казадан суралат каза ал парыз нафилге милдеттүү эмессиз кармаганга үйдө мурдагы жылдын орозо календары калган ал жерде дубалар жазылган аллахтын аты бар жана молдо жазып берген дуа қағаздар бар календар жана дуа қағаздарды өрттеп салсам болобу же кантип жок кылыш керек эң жакшысы ошо сыяны суу менен өчүрө бериңиз алланын аты болгон жерлердичи калганы болсо мусорго таштай берсеңиз болот эгер ага мүмкүнчүлүк болбосо дарыяга сала бериңиз анда дагы болбосо жерге көмүп коюңуз убакыт болуп калдыбы убакыт барбы все этаждан кулап өлсө шейит болобу жоқ өзі атайлап өзі өле тұрған болса шейіт түсінікті түшүнүктүбү ал чоң күнөөкөр болот өзүн өзін өлтірген өте чоң күнөө апамның бір туған инисинин бірінші аялынан бір қызы бар еді ошол үйленсем үйлөнсөм болот қызы төрөлгөндөн кейін еле ажырашып кетішкен апасы башкага турмушка шығып кеткен атасы башкага үйленген қызы тайэне тай атасының колунда чоңойгон болот мен бір жыл мурун турмушка чыкканмын бір балалы болдық балалы болғаннан кейін үйде уруш токтобой жатады күйөөм динден аябай жақсы түшүнүгү бар менің жанымды койбой еле сөгінеді кээде бетіме чабат ажырасу шешімін ойлап жатам кеңес бересіз тап тақыр ойлап алыңыз өзүңүздү оңдоңуз баары оңолуп кетеді кудай қаласа сабыр қылып тұрыңыз тілді тартыш керек ішіне. тілді зикирге өткөрүш керек қайша айткандын орнына зикирге тасбихке Ә? жақсы менен жылмайып үйде иманды сабағын қылып құда қаласа иншалла аша неме қыла тап таптаза үйде қармаңыз бары жақсы болады жаман ниет қылбаш керек төөнүн журканын жабынса болобу ел арасында балалуу болбой калат деген сөздер бар жоқ ә. бұндай мындай емес. мен түрк медресесинде оқимын бирок бұл жақта рабита мәселесі бар бул нерсе динде барбы ушул нерсе туурабы қандай рабита болот ошону кенен айтып бериңиз ошого жараша жооп берейин ханафи мазхабында ниқаптың үкімі қандай бір қыз менен жолығайын деген ниқап киет мен ниқап кийгендерди урматтайм бирок мени менен бирге болгондо же кафеде тамактанып жатканда чечип койсо дейм эгер баш кошуп калсак кыз болсо көчөдө эч бир убакта чечпейм дейт намазды урматтайм бирок окубайм никапты урматтайм бирок важип экенин тастыктабайм деген сыяктуу эле мени күнөөлөп жатат алла ыраазы болсун чүнки бул дагы бир өзүнчө бир фарз кафеде боло турган болсоңуз азыр кабиналар бар ошого заказ кылып тамак жей бергиле пластический хирург болоюн деп аттым эле мусулманчылыкка туура келеби пластический хирург баягы неме кылганбы эгерде бир шрамдар болуп калса ошолорду оңдогонго мейли а жөнөкөй азыркы ар нерсени тартып жашартып неме кылып атпайбы ал болбойт мен унаабызды машина кижи интернет тармагына сүрөттөрүн жүктөп койдум әлі. себеби кийинчерээк унаабызды сатыкка коебуз а мен азыр онлайн сатыкка чыгарып баасын билейин канчага кетерин десем апам болбой болбойт сатыкка койгондон кийин сатышың керек болбосо авария болуп кетет дейт жок эми мындай жамандыкка жоруу бизде совсем жок бизде жакшылыкка жоруу гана бар жакшылыкка жоруу бизде бар жамандыкка жоруу андай таптакыр жок андай суеверие бизде динибизде ал жамандалган так ұстаз сізден сұра, сұрайын дегенім жақында москва шаарына кетеміз бирок ал жақта арақ ичимдиктер магазинине барып иштейбиз тапқан акчабыз арамбы же адалбы бирок магазинде жалаң гана арақ болбостон ичинде нан жашылча жемиштер сатылат болбойт азыр үй же кой алса акчасын күздө берем деп бир досум торпокторун күзгүгө элүү миңден берген ал торпоктор азыр отуз миңден болот мынаны бирок бир бааны чечкиле сіз айтыңыз сразу эле азыр аласың ба же рассрочка аласың ба аласыңбы депчи макулбу егер ақшаны азыр нақ берсе накка сөйлесе мындай алыңыз да берсең азыр отуз миң күздө берсең элүү миң а бұл болбой калат биринчи өзүнөн сурап коюңуз сен аз бересиңби бересің бе рассрочка аласыңбы анан а күздө все элүү миң бир баа менен суроом